So, pagpalang araw naman po sa inyo. This is Mr. Once again. At uh, keep smiling lang. Mga ka-OA. Ngayon naman, magluluta tayo ng uh, homemade Shanghai. So, don't fail to watch. Hindi pa naka-like, share, and subscribe my channel for more homemade food. Yan, maganda magandang uh, pananaw po sa inyo. Tayo naman gagawa ng lumpiang Shanghai. So ito, namix na po natin. Nilagyan natin ng giniling, sibuyas, ang sana pa? Ah. Carrots. Ng? Carrots. Carrots. Yeah, para malasa yung giniling. At saka? Cheese. Cheese. Yan ang mga sangkap na nakalagay dyan sa loob ng Shanghai wrapper. Yan yung wrapper niya. Yan. So ayan, makikita nyo. Paano ginagawa? Ayan, konting bilot lang. Ayan, kaway-kaway. Ayan, meron po siyang tagahanga. Ayan, si Happy. Anong masasabi mo, Happy? Anong masasabi mo? Okay ba? Magaling ba? Okay, ayan. Tuloy natin uh, um, matapos sa kanyang ginagawa. Tapos titikman natin kung talagang the best. Because of the foreseen merits of Jesus, God the Father kept Mary free from all stain of original sin. I am the Immaculate Conception, she told Bernadette at Lourdes. It was to this sinless virgin that the angel Gabriel came and asked her to become the mother of the Son of God. And said, Mary replied, I am the handmaid. Yeah, mga luto yan, meron pa tayo pa-dessert, ha? Punta natin pa-dessert natin. Ayan po, naglaga tayo ng saging pang dessert na mamaya, no? Mamatamisin natin yan, no? So meron na tayong uh, Shanghai at saka saging na saba na nilaga. Ayan, mamaya. Check natin yan. No? So, ang panahon natin ngayon, umuulan na naman. Walang tigil talaga ang ulan. Tuwing hapon na lang. Kaya masarap kumapi. Makabang din sa pagluto. Ayan. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. At saka si Blake, ayun. Ang makulit na pusa. Ayan. Check natin ang ating mga alaga. Kaya natin mga local boy. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us Dito naman po si Buboy, ang mandirigma ng Roblox. Ayan si Buboy, ang mandirigma ng Roblox. Ayan siya. Nandito ang kanyang ate. May sa TikTok. Okay, ayan na po. Ipiprito na natin yung Shanghai. Kaya tayo ng mantika. Habang pinapain natin ang mantika, ayan. Ayan, sobrang haba kasi kaya hinahati natin sa dalawa yung Shanghai para pag prito hindi may rapan. Ayan, hinahati natin sa dalawa. na. Kaya na pa. Tigas ah. lang eh. The third joy in the spirit, the birth of Jesus. Pagtika. Okay, yan. Lalagyan na po natin. It's firm na. Oh. Yung pangipit. Okay. Yan po. Pinamita ng tong. Ayan. So, hintayin natin siyang uh, mag golden color ang wrapper. So, hindi natin konti apoy kasi mainit na para di masunog. Ayan. Okay, eh, ay basta. Ano, video. Ano Tensa na po kayo, may nalaglag lang. na magprito ng ano? lumpiang Shanghai. Oh, made, homemade. Natakpan natin, may ilang minuto lang. Pag na golden brown, babay ka rin lang natin. Para maluto yung loob. Para yung loob, maluto. Okay, eh, ayan po, babay ka rin na natin ang golden side. Ayan. homemade lumpiang baboy. Shanghai pala, sorry. So mamaya lang, uh, matitikman natin sa yung finished product. Ayan, binalit siya, no? So hintay ulit tayo ng another 5 minutes para matikman natin, ha? Okay? Ito ang ating finished product. Ito po siya. So, syempre, titikman muna natin siya kung talaga masarap. Sabi nga ni Kurt, delicious. No? So, sasusaw natin siya sa ating sponsor, Del Monte. So, tikman natin kung masarap siya. Pasok sa panlasa ng Pinoy. Di ba, mga ka, once again, no? Mga ka-OA. Thank you for joining us in this mm. remember The best. Kahit init, lumalabas na rin ang lasa niya. No? Mix ng lasa ng tunay na baboy, carrots combined with the onion. Diba? Talagang masarap. Mmm. Grabe. So, don't forget to watch. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, like, and share this video for more Lutong Pinoy ni Mr. KOA. No? Once again. I'm salamat at ang ating uh, mga bida ngayon, the one and only, the court Bakulit at si Happy the Lover Girl. Salamat and don't fail to watch and subscribe. Ito po yung ating Venus product with rice para ready to eat tayo. Titigman naman natin ngayon kung gano'n siya kasarap. Yummy!